Ocean. кездесетін күн аңсап жақындаған жанарға сезім толып лапылдаған махаббат шарпып өтсе жүрек түбін Ақнық болып қалады екен ақылда да айырбастап сағыныш күнді түнге жазып жүрек жатса да жырды күнде махаббат сезім гүлін теріткізсе көңілді болып кетеді мұңды пенде сезімге сенбеген бағынып өзіңе талпынып өткен күнді еске аламын мен күліп ай мен күліп сағынып сағынып өміріме бағынып өзіңе мен талпынып өткен күнді еске аламын мен күліп сағынып сағынып